السلام علیکم آپ کو میرے channel Waseem point T V میں خوش آمدید آج کا ہمارا ٹاپک حضرت صلی علیہ السلام اور قوم سمود کے متعلق ہے قوم سمود قوم عاد کے بعد آئی یہ بھی انتہائی خوشحال اور مضبوط لوگ تھے طویل قد اور جسم انتہائی مضبوط تھے وہ بستر پر علامت کے عالم میں نہیں مرتے تھے چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے ٹانگیں سیدھی کرتے تھے ہچکی لیتے تھے اور دنیا سے رخصت ہو جاتے تھے قوم سمود بھی قوم عاد کی طرح پہاڑ کاٹ کر عمارتیں بنانے میں ماہر تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیڑ بکریوں اور اونٹوں کے ریوڑوں سے نواز رکھا تھا خوشحالی پتھر کے تراشے ہوئے گھر جسمانی مضبوطی نے ان میں تکبر پیدا کر دیا تکبر اور کفر دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہوتے ہیں متکبر لوگ بہت جلد کافر ہو جاتے ہیں وہ بھی کافر بت پرست اور مشرق ہو گئے اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی علیہ السلام کو محبوظ فرمایا حضرت صلی علیہ السلام نے قوم سمود کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا وہ قوم سمود نے حضرت صلی علیہ السلام سے موضع طلب کیا صلی علیہ السلام نے قوم سمود سے پوچھا تمہیں کیا موضع چاہیے قوم سمود نے کہا اگر آپ نبی ہو تو ہم نے چٹان سے اونٹنی برآمد کر دو وہ اونٹنی بچہ دے اور ہم سب کے لیے دودھ حضرت صلی علیہ السلام نے دعا فرمائی اور چٹان پھٹی اور ایک خوبصورت اونٹنی برآمد ہو گئی اونٹنی چلتے ہوئے قوم سمود کے پاس آئی بچا جنا اور اس کے تھن دودھ سے بھر گئے قوم سمود لاجواب ہو گئی اللہ تعالیٰ نے بعد ازاں اٹھنی کے لیے ایک چشمہ رواں کیا اور چڑھنے کے لیے نخلستان آباد کر دیا اونٹنی اور اس کا بچہ سارا دن اس نخلستان میں چڑھتے رہتے تھے قوم سمود کے سات قبیلے اونٹنی کا دودھ آپس میں تقسیم کر لیتے تھے حضرت صلی علیہ السلام نے چشمے کا پانی بھی تقسیم کر دیا چشمے کا پانی ایک دن اونٹنی پیتی تھی اس دن لوگ اونٹنی کا دودھ دوتے تھے وہ لوگ اگلے دن اونٹنی کا دودھ نہیں نکالتے تھے اور چشمہ اس دن قبیلے کے جانوروں کے لیے وقف ہوتا تھا لیکن پھر نافرمانی کے کیڑے نے ان کے دماغ پر دستخط دی اور قوم سمود کے دو نوجوان قدیر اور مصد نے اونٹنی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا ان دونوں نے شراب پی اور اونٹنی پر حملہ کر دیا قدیر نے تیر چلایا جبکہ مسداؤں نے تلوار سے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں اونٹنی کے بچے نے دیکھا تو اس نے چیخ ماری اور اسی چٹان کے اندر چلا گیا جس سے اونٹنی نے جنم لیا تھا اونٹنی کا قتل قوم سمود کے خاتمے کا باعث بن گیا اللہ تعالیٰ نے ان پر تین دن کا عذاب اتارا پہلے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے دوسرے دن زرد ہوئے اور تیسرے دن سیاہ ہو گئے پھر شہر میں زلزلہ آیا ایک چنگھاڑ کی آواز آئی پہاڑ کشوں میں تقسیم ہوئے اور قوم سمود صفائی ہستی سے مٹ گئی مفسرین کے خیال کے مطابق چنگاڑ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی چیخ تھی حضرت علیہ السلام اپنے ایک سو بیس ساتھیوں کے ساتھ نقل مکانی کر گئے اور یوں قوم سمود بھی تاریخ کے عراق میں جذب ہو گئی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کہاں بات تھی اس بارے میں دو روایات ہیں پہلی روایت کے مطابق قوم سمود سعودی عرب میں مدینہ منورہ سے چار سو کلو میٹر کے فاصلے پر آباد تھی یہ تبو کا علاقہ ہے اردن کی سرحد پر واقع ہے اور یہ حضرت صلی علیہ السلام کی نسبت سے مدین صالح کہلاتا ہے یہ سرخ چٹانوں کا شہر ہے پتھروں کے گھر دروازے کھڑکیاں اور قدیم ٹیمپل آج تک موجود ہیں چشمے اور نخلستان کے اثار بھی ہیں حضرت صلی علیہ السلام اپنی قوم پر عذاب کے بعد حضر موت یا احقاف تشریف لے آئے تھے یہ علاقہ اس وقت یمن اور آج امان کا حصہ ہے حضرت صلی علیہ السلام نے یہیں انتقال فرمایا سلالہ سے دو سو کلومیٹر دور ناسک کے مقام پر ان کا مزار بھی موجود ہے دوسری روایت کے مطابق قوم سمود نے قوم عاد کے علاقے پر قبضہ کیا ہوا تھا یہ سلالہ کے مسافات میں آباد ہوئے اونٹنی اس علاقے میں سے ایک چٹان سے نکلی اور یہیں قتل ہوئی قوم سمود پر یہیں عذاب کا نشانہ بنے اور حضرت صلی علیہ السلام عذاب کے بعد صلالہ سے دو سو کلومیٹر دور ناسک میں آباد ہو گئے اور آپ کا یہیں پر انتقال ہوا تھا حقیقت کیا ہے یہ اللہ کی ذات جانتی ہے تاہم یہ طے ہے سلالہ اور مدین سالے درمیان تین ہزار ایک سو گیارہ کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور یہ لوگ بیک وقت دو مختلف مقامات پر نہیں رہ سکتے تھے یہ دونوں مقامات ایک ملک کا حصہ بھی نہیں ہو سکتے تھے لیکن یہ آئین ممکن ہے قوم سمود پر عذاب کے بعد زندہ بچ جانے یا ایمان لانے والے لوگ عکاف سے حجاز میں مدینسالے سے پیٹرا اردن میں وادی موسا میں واقعہ ہے وادی موسیٰ اس وقت میں تبوک تک پھیلی ہوئی تھی آج بھی ایک بڑی سڑک تبوک اور پیٹرا اردن کو آپس میں جوڑتی ہے چنانچہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے قوم سمود احقاف میں باتی عذاب کے بعد مومن حضرت صلی علیہ السلام کے ساتھ ناسک میں آباد ہو گئے اور کچھ ایک دو نسلوں کے بعد مدین سالے چلے گئے ان کی نسل پیٹرا ادرن میں نقل مکانی کر گئی تاہم یہ بھی ممکن ہے قوم سمود مدین سالے سے احقاف آئی ہو لیکن یہ امکان کم ہے کیونکہ عذاب کے بعد قوم سمود کو فلسطین اردن شام اور اسرائیل قریب پڑتا تھا اور یہ دنیا کی مقدس اور قریب ترین جگہ چھوڑ کر پونے چار ہزار کلومیٹر طے کر کے بے آب و گیا احقاف میں کیوں آگے آپ کا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو کے نیچے کمنٹس بھی کریں آپ سب کا شکریہ